banebyeko ekifaananyi kyabaekyalo abazze out of curiosity ate let me tell you mukulu tamale nti bw'otomera gate nzira litomeddeko ku gate ebwatuka okukirako bomu kagolo bandibadde bamukubira mu motoka amasasi kubanga e, olwokwekanga kuno n'okubwatuka yandibadde yekanga musasiaakuba muntu direct bakuba mu bbanga babalokodefense wabalabyeko mhm, batuka mba babakwata balibwa tetumanyi gyebali eh. nti era osi ono beyavuddewo nawereza abalala kagolo beyasanzewo teyabategedde nga simanyi mulowooza fe tulina baserikale kubanga okubakyusa balina okumala okumukonsaltinga eh. tugenda kukyusaerafe kyetukola fe abalina abaserikale wakatukola bwetu mm. abaserikale bwe babakyusa tebagala balwewo mm. bamanya gibanywalaki nebanywagibakwana bamalaya nebakolaki what we do emotoka ereeta abaserikale bali abapya mm. siyezayo bano mm. tebalabagana bano babuulira bano nti waayo mwenge bagunywawa nti wali era bwe bamanyiira batandika okuleeta ebizibu era nze kasansaga simanyi baana simanyi mwana mulezi simanyi namukugetya mba okwo kutokota eh? anti abo bebaleeta abasirikale abo bujja ne bubakwana gwewebase nga tebaliiyo bagenze dda kakati derafo ekyo mwemulowoleza mu midia midia yafa poliisi yafa kakati olutanative munagijjawa wawuliddeko kyemanuel si wanu owekyalo kyewakagolo nga bamukwotinze ebyaliwo abaana bano abali ne kagolo baliwa abaana ba muganda we baliwaanti baliwa wenu nze ekinjogeza ebyo kiri kimu hmm. nti omutemu yenna bwatta omuntu n'akiyitako is encouraged to kill others this is what the, the, the, the americans and the europeans will tell you no stone will remain unturned until we get the killer money is invested to get killers so that tuchita tuchita tutya nti aba boko tuira bwetuchiita hmm. nti omumenyi wamateeka alina okukwatibwa mumbeera yonna nasiyo killers bwogenda egindi esweden bakugamba if a person kills another person And he dodges police arrest for six months. Which eh. It is intended to put pressure on the police to arrest. That's Uganda. That's Uganda. nti media yeeyo bukedde bukedde bukedde bukedde mulimu omuwala bamwita ziri bagwa yavadda nga yabeera n'abo abasaidi nti you don't raise these issues bamanyina okugula programs nti ekyo gwenkwewuunya hmm. some people tebabyogerako hmm. bagula buno obukuba amasimu simanyi bakikakase nebabugula nti ekyo temukyogerako eh, nti ekyo temukyogerako eyo yesu mugitte nti kakati local defense local defense ewaliwo agikoleramu okuttaabantuyes waliwo akolera mukambabuulire kubanatubula ennaku mumeka pulezidenti alayireabula ennaku nnya naye mu nnaku nnya zino insecurity eri mu ggwanga etegeeza kulayira nakatono omuyizi byamasasi walenda mu ŋonda ate mu ekibakola obubi investigate each case on son kubanga tuyinza kudda musajja waloko defense ataasoma n'omutwala ku university abaana ba university bajerega nnyo bayinza okuba nga bamuguzaamu tte what type of person do you take at the university to guard the university ate ono gwebakubye nga pakinga bupakinzi mmotoka yaki yenkubuulira kati ento kati yamuyiridde amagundi investigating nedda bagagundi bagagundi nago gayina bakitewaago ne banyina baago bagagundi naye purezidenti lwaki takwatayo abasajjaambye tabimanyi then president yeetaga okukyusa ah, no ate abijjawa media nkugambyesitole yakagolo bwebagiwandika mu new vision se bagiwandika mubukedde president kasookedde ajja mu buyinza azze ng'akyusa baminisita eh. n'abajjawo n'abajjawo eh. naye akyusa baminisita ebizibu bya eh. uganda tebivaawobisigala byeyongera then wiki minisnti kati president yeetaaga okukyusa ah, ah, awo mba mugudde ng'ani ajja omulala jebatuddemukampalanebrondamkubanga baminisitbatudde <laughs> mukampala nebatuza mulukiiko lwemonsi nekumakya bagedde kutuula mbw afende afende nzembasasiranga ebyuma bibakwata naye kwetulaba nti no kakati purezidenti akyusiza baministers bonna naye eggwanga liganya okutereera kitegeeza then ye yalina okukyuka milliyoni ebikumi bina byamasanyalazi mm. kitutu yakoze enkola nagamba mbu kitongole kidde mu ministry nagenda ne mu instrument atwaleyo instrument ti board egiweewo kubanga board bwegibwawo oli omusajja tokeyo pulezidenti bwe yalagidde abaako naye embaali ne batamunoonya <laughs> abantu bembaali ne batanoonya kitutu abo bonna pulezidenti bajjamutekako pulesya ababbi bonna bakomewo bana baministry ya finance bahati bakasaija because museveni fears nti abanyolo bajja kujja nti kasaija no the appointment body ebagana ah, ah. abantu bekolako asenga kasaija akomyewo ne bahati bagitutu bana ababyono olkankubuliza hmm. oyo tumwebaze nga tali mu kabineti hmm. omanye mbutu evuga ekamwenge ajozijoza abantu kama lubumasi singa museveni ajja tumwebaze mu kabineti tumwebasasobola kuddako amwenge bane bamutyeyo enjoka gyabajozeemu naye ati puresident kati anti yatafaayo ah, no president nayeoco leaders batya anti bonna kakati bakubakadaka aveewo kubanga kataka bwabata vudde kuno musango kwabo guli mu kooti beta ka sente bahati bahati zali tabi budget yo busiru nabula kamu bidde mu parliament yamanya ne ne council ne ne kooti kooti zonane baziyuza bahati yo mu bantu abazize gwanga line mabe yes ne kasayija era bahati alibera ko bingi byabuzibwa ne gwanga lino chovula banti hamu ya wabi omusango mm. babadde abalamusi bayinza kugwogera mm. kugwogerako mm. mm. babutidde yes. why hamu akugamba nti banka zabana abasajja njavu tebalina sente bwebatuuka mu uganda nebatufera mm-hmm. kakati eyo banka gyawabira gavumenti yalagira mu sente za reveni zonna muziyita have no capital walabe banka eyemaze wano ebanka yagakane mugagga nnyo abakojja bonna mwebatereka naye walabye eyo nti banka eyo erina ekizimbe ngekya central bank olabye nti maneja waabwe alina enyumba mwasula apangisanayeyagenze mukoti naga nti bane tuteekewo requirement omuntu ajja mu uganda ajje ne sente okuinvestingamu aleme kukozesa ebyaffebyaffekubanga ajja ne bakulimba mu banka nti nogendayo nobagamba tebanayo njagala miliyoni bina fisibiisi esaddeyo ne bajja puluvinga naye nga tebaziina kakati enyumba eba etuse kukalina eyokubiri mm. bo sente nga tebaziina nebagitunda tiwaganya okusasula sente so nga bo bebanga bo sente tebaziinabebali mukuwa sente nebatwala ekintu kyo hamu kyagamba ate hamu simwavu mm. hamu yaga sente zenina zisinga banka ziina zemba hamu <laughs> agamba sente zebamanja zebayinayo ezange zisinga bazitooleko nyingi nyo ezize nyingi okusinga ki eza banka banka eh, zemubanja has more money yaditekitinga nti bamubba nga sente zatekayo bamubba kakati yekye yakola naleeta auditi nabaga twebale munziba kaka tugenda kukola tutya banka ezi ezitukawet eh, ekyokubiri kamu kyagamba ti banka etalina licensi ekolera etya wano ngaate muyina etteeka lya manirawo ndalingi omanyi nti abantu bonna nanegavment organization naki n'abantu tosobola kujja sente bweru kuziyinzawa kubanga balinaki ate yo gavumenti efuna etya sente mu banka etakolera wantuzira offisa ya account kakati bano bakasaijja bamaze okwonoona eggwanga lino tetukyasobola kwewola sente mu wad bank kati gavumenti yewola kubamanerenda baferee byebibala byakasaija lebanebatuba bwe bati esente zonnaayeneeaamentaaamentaaommittthem debakiga bulugo ti museveni bamupresurizing naye muntu museveni nirize bakup nti no abakiga omulezi wamwoyo awunya awunya abafumbira bebagamba president akomyeo kayihura yamukomyawo bamwegayirira nti omwana waffe mukomyewo kaigula ekyamutokako tayinza alinga nsi tayinza kudda mugavumenti ngaakimamunki bwomanyi kaigula jje nokuteeka mu kooti maaso nibakushumiryeti nibakuteeka mitayingwaandikako ebyobusirusiru byonna kontribution gyobakoledde kaigula yagaana abakazi oyinza okutula okuja omukazi natadamu kufumbirwa nga yakoowa omukazi naga ti abasajja aa abasajja banava mafiya bali mu gavumenti bakukyaliza gavumenti kakati nawulidde zesinga bansiba nonsiba mukomero gwe famiry yonna njimalawo nze nebwe balinzita buli nvunyu ejja kutta abantu bana mu famiry atedde bwolimanyi nti oli mukodomi wa museveni atedde bwolimanyi nti simanyi olina abagereka yetuuka olimanyimuza abasajja bo okubanga belwanyisa webatyo <laughs> abasajja webatuulira mu ggwanga muno eh. ne batuula balonde omukulembeze mm. nga museveni waali abakwata abasibe eddogoli eribaliko oba bakizudde nga president emyaka etaano ayinza okutagimala ah, ah. hmm. bujozi bwabwo agenza bufubuli mu agenza abugoba kadde bugamba fe kati tule tulonda omukulembeze tutese n'abamerika abamerika bo babagala nga mulikuwatirisi bubi buli bwemu bujozi nsi buli edda abantu kakati waliwo alipoota yafulumye waliwo alipoota yafulumye ngaeraga ettaka lyenaggulu bali bagamba nti bainvesita bagenda likozesa gavumenti nekwata sente nesasula abantu abalimu nebagenda nekyazuliddwa nga ba ministers balyetemeratemera nebalyeddiza mm. ettaka linaggulu waliwo nabakozi ba gavumenti babukubye okubajjako bo baali balowooza their plan was mm. nti kasita okwata ettaka ebyo litema mu poloti mm. kakati kiwano bannauganda balina amagezi gwegotalabamu kasita okuba abantu mu ttaka nobatwala bubi tebaligenda mukugenda olabe enakawo ekisoba tekiriyo neryo linyini lirimu miso lirinaku wayo bannauganda baalizira mwalimu ababbi abasoma babamanyi naye ate kati baminisita baalyegabanyiza bagenda kuzimba mubizimbe byabwe ngobuwulidde bajja kukwatibwa tebamanyi abo abasajja bonna boolaba abasinga obungi baminisita bani abo bonna ababbi tebannamanyaku kiri mu yerusaalemu naye mpozi nga tebakwatibwe ku mulembe guno balikwatibwa ku lujja omu biden awanudde ebbango lyobusoma nobubbi kubaolidde biden eh. obusoma n'obubbi ebbanga aliwanuddeyokakati ate waliwo agenda ebweru waliwo kati gwobba notuke e, e, ebusiya n'omuweati nange sikikyaneralikiriza eh. purezidenti waffe takyafuluma <laughs> ah. naye bamutaddeko nattiki ekimutiisa okugenda ebwerunatti erikubaala disi abapya n'abakadde kuba bakukwali mukulonda mm. nati eri kuba dpc mm. e, e, okuva kukulevu ya dpc nati eri kuba minisa nati eri kuba advisers era ebyange ebintu sabitaddeyo mm. nsibola kukeraebyo ate ngaoli advisor ah, byange bampisamu kasente kange nze sigendanga eh. nati eri kuba baka benaalemu mm-hmm. nati eri kuba directa ba nrsemeteri yeki pulezidenti ne bamuwamu enkizo oba bamutira liiso amale okutuukayo nga tategeddenabagati ekintu ekyatuleetera obuzibu besi gye akulagana n'abagavumenti besi gye yagamba bambega ba gavumenti ti abaana ba nuupu bategesa okwokya ekibuga nebabakwata museveni nabagamba temubakuba mubateeke mu bifo ebyenjawulo tubasomese buli omu kyasobola okukola tubawemu sente kadde wajja kubeerawo olutalo munda mu famiry nti ani akomandinga ekibinja ekyo ntimuhoozi muhoozi nebamukoleramu nebakuba abantu okubogoloza nga bakolera munu ono bamuyingiramu kyobula nkugamba nti omulaba ali muli mwenyini naye ye muhoozi tanakaddwa kwenkana muzeeyi ye muhoozi tategeera nti no ah, gavumenti ya muzeeyi we bagikoleramu gwe abaserikale bautumye omanyi gye balaze abaserikale bautumye hmm. babikolanga era all of them are going to be arrested i want to tell you the americans are, and they have abamerica wenkubuulira nti bano abasajja babakolerangamu hmm. waliwo ebifaananyi ebiri ddata ennyo mm. nga byaberanga mu detention byali mu barracks byaliwa weya nobody could access babifuna batya waliwo yali abakoleramu munda muli mu gavument eno mulimu agikoleramu era bo bategeera kubanga tunuulire hmm. nti toyinza kugamba nti bobi wine asasudde oba any other person hmm. nti bobi wine asasudde nasasula luumu mu woteeri ekiryandongo nomugana okwebakaomuserikade amanya negayika kutaka nekakangabala kati kalekabala kampikati kalinga empisi kati obutuletedde ebizo nekakangabala nentibe yako nekamugana okusulamu aperson who paid kati what did he expect you singabakanonya abantu nebakanonyabakakukubo ebifananyi nebigenda bazungu nokubira bobi wine after registration nomination naye tebatugamba ti nabo banupa basinga ba nrera museveni yabaguzeddebatuga nti owaka wempe south nti eh, ate ye bamututemaabantu bano mu uganda mm. temuli awala na museveni mm. abantu bano bonna bemulaba baagala mmere kyakulya tokeriratebalina ideology tulina ekyetulina ideology tebalina nsonyi mu mutwe nti omusajja nga kalevu kalevu abadde avuganya kubwa pulezidenti ne bulema kalevu katonda namuyamba nti museveni amuwewaminisa kalevu agaane kalevu abedi bwanika namulindyamu noga nti bamuwadde obwaminisa nagaana namulindyamu hmm. sekona kazungu hmm. ntiwamadde bamaminisa nagaana kubanga aliokukwatiriza pipu hmm. segona yali wabesigye mm-hmm. nagenda ewambabazi mm-hmm. bweyavudde ewambabazi yalazeekitegeeza talina gwayagala what he wants is to go to parliament yekuse yekka yakibala bubazi era bumayanja agamba amwan international clothe tebalina principle mu uganda temulimu principle ekitegeeza munupu tebaliyo bwamukwasabakaluba mukasa yagambye kibuule eh. tinjagala kulaba president nzira ngenda kukola na president naye yakava mu nrm nagenda mulwaki baleta nabagamba mukinana tidp olwokuba yali veiko mm. yeyali shiridi against obote ate nga ye veiko to electionis okutu victory mm. bonna bakiyingira abasoka kumi nomu bayingira dipi mm. naye emyezi genda okwera omukaaga nga ekumi bazeeyo kyesimira yalemera mu dipi kyesimira yalina obukyayi kwobuti era bamukwatire ne mubuyeekera naye abasigale nga bazeeyoyes lukwati museveni museveni kayiira nkwanga bagenda mu nsiko ani yavumiria yeyina kozi museveni yeyina kozi kati kisobola mulema bakaira badukanga nibalaga enairobi nibawumula nga gulinga muzanyo naye museveni hadi kozi kangoboze mbagamba abantu nimbaga nti omukazi kasita omubooza nti waayi omwami waaliroddawa naga nti ali bweru tokukakase ali mu mimwanyi oba yagenda ku kyeyo <laughs> mu mimwanyi wano mu lusuku <laughs> ali mu lusuku oba yagenda ku kyeyo kubanga <laughs> omukazi kati wava mu byalo olwokuba abantu bava sirimu nga baana bato hmm. namwandu tumuyita namwanje olaba namwanje toga nti wangu abanamwandu abanamwandu tumuleta banamwanje mhm. mulaka kakati omukazi woba ogenda omuwasa mubuuze nti omwami wo bwe yagenda ku kyeyo mwagenda mwawukanye mhm. ah, sikyamuwuliza oyo towasa eh, lwaki anti baawe tebalina nsonga yabaawukanya era bwebakomaoerabawe bwakomawo tomusangawo batandikirayo bayes kale nabanabyabufuzi bamwe bemulaba nti kaadi ya nuupu bwemubula adda mu dipi kati yadduddupibwe mubula alagawo ngaono waliwo omusajja bamuyita haji katokatooto eh. yavuganya ne muganda we simanya twali bukatooto eh. yasooka munuupu ne bamumakaati eh. nagenda n'agigulamu enyalemu n'agifuna n'ayitawo yes ayagala ki these are vehicles to parliament abasajja kati babala gwesooka webuuza lwaki kirumira yalina mukyala we mu parliament lwaki basajja balaba omusuubuzi yali agala muganda mu palamenti yavaamu bufu lwaki lwakoojo abadde mu electoral commission ayagala mukazi we mu palamenti lwaki kanasiimwe yali asponsaringa mukazi we agende mu palamenti why the issue is tolina diiru gyosobola kufuna nga toguze babaka ba palamenti kakati akutwalirayo sente n'atazibba yewuwo yewuwo eh! yes hey. katundu yakizuula nga problemu ye bank of uganda is structure gwotekamu yenna ajja kubba kubanga board ate nga gavana yakikulira hmm. abakozi nga baba dividinga hmm. waliwo abakozi kasekendi batakulira kati bano bateka kasekendi omuganda atalina bewaabwe nga bagala lipoti ejjewo kasekendi oli gundi katundu nagamba nze siina kizibu kyakugjawo kaseekeene mm. but the whole thing amend the law mm. without with this law anybody who will come will abuse lwaki baalumwa nnyo kaseekeende okusinga akakazi kano kabugulu woman akatundiranga ebbanka ku masimu bakakolaki tewali everesi ate nasanyuka nnyo ekisajja kino kibayita odongooto kyaletanga ebyapa ebifu nga second ayina kino kase isit bad for kasecond twab property sikibinayebakikwata nebakisiba lolo yakyo eyaggwa nebakisiba nengulugulu zakyo eziringa maaya nebakuba mukomera bakikozesa nekireeta ebyabo nakigamba gwekisajja gwe hmm. by the time your father was still sleeping in nsisira mm. kaseka endes father was a welese man in masaka ebintu tebigwerawo ye anti bo atensoni yabwe nkugana hmm. tibalina amawulire gabwe kakati nakalema yakwata omusajja gwe bayita malinga nti yakubye sente malinga omusango yagusinze bagenda muliirira ate ekifo ba nakalema yekifo niyibajja kusasula bajja kusasula tebamekirimu yerusalemu abo bannakalemu time has come to pay kale obulungi obulabibwa htv pulogulamu yaffe etaalabwetyo bwetambulatugenda kusooka tuwumulemu katono n'oluvannyuma tukomekyaffe ekyokubiri wabula gwe omulwadde wa eh. sukaali weyambise eddagala lya weyambise eddagala lya diredus osobole okuwona ekirwadde ekya sukaali eddagala lya diredus bwolinywa ofuna amaanyi oddawo sukaali nawona naterereera ddala kale nno gwe awulira nga ekirwadde eh, kikutawanya ekya sukaali genda mu famasi ekuli okumpi ofune eddagala eh, lya diaredus lijja kusobolera ddala lungi nnyo okulwanyisa ekirwadde ekya eh, sukaali eryakamala nno ku katale emyaka esatu nga lijjanjaba era abantu abalikozesezaako bakizudde nga bali bulungi nga bawonye eh, sukaali ate era nga bakyatambula bulungi nnyo kale nno gwe ali eyo ngaoyagala eddagala la dialedios genda mu femase ah, ah, tulina eh, femase eya freica femase enono esangibwa ntinda nendala ginewaayo muganda waayo esangibwa wandegeya kakati bwe tugenda eri emasaka eryantone nekyotera buli woolaba byansi famous gwegenda awo eddagala lyaffe yaddayaredus ojja kulisangamu bulungi nnyo olinywe ojja kuba otereera kakati mwaba okubayita ababiri genda mu calvin famasy weriri ate mwe abeggomba n'abekayabwe mugende mu kayabwe famasy eddagala lyaffe lyaddayaredus weriri ojja kulisangawo olyeyambise kakati mwe abekyalwajjala ne mutungo mugende mufe mu famasy ekyaluwajjala ne mutungo mujja kuba nga munywa eddagala lyaffe erya dialet dus gwegenda mu famasi yonna yona obuze dialet dus liri litya weriri wano bajja kugamba nti ddagala weriri era olinywe ojja kutereera bwobanga olina kyeweebuuza ku ddagala lya dialet dus oba mu kitundu kyo nga sisomye wano famasi kubanga famasi nyingi ezirimu eddagala lino naye bwe mba nga sigisomye kuba ku ssimu bakubuulire woolina okugenda n'obujjanje bwe bunatambula eri noti musanvu noti ttaano ana mu bbiri 18 nkaaga mu ssatu noti musanvu noti tano ana mu bbiri kumi na munana nkaaga mu ssatu oba noti musanvu tano ssatu ana mu bbiri nkaaga kumi n'emu noti musanvu tano ssatu ana mu bbiri nkaaga kumi n'emu lyeddagala lyaffe erya diaredus kakati mmwe abaagala okugula ettaka plot amayumba ebyo nno nze mbirimu nze kennyini kabwejumbira nina enyumba enamanve erikola ne swimming pool nina eh, amadudungi likola ku nsonga ezo zonna gwe kyolina okukola gwe mutwalire resarts ezizo nti no nalwala sukaali oba nalwala kansa nalwala ensigo nalwala asima nalwala magumba ogende akuwa eddagala eddagala lyaffe erya habo lyakakasibwa ne ministry akati gwe kyolina okukola mukubire ku simu noti musanvu noti emu kinaana mu musanvu nsanvu mu emu kumi na mukaaga noti musanvu noti emu kinaana mu musanvu nsanvu mu emukumi na mukaaga eddagala lyafiira wano lya habu addungi nnyo ah, lijjanjaba kansa sukaali asima alusaazi ensigo bibumba n'owonera ddala va mu kuzanya mbw ate eddagala lisigaddemu aa owonera ddala n'ogamba nti nze ebyange biteredde kuba kusimu noti musanvu noti emu kinaana musanvu nsanvu mu emu kumi na mukaaga ojjanjabibwe ekirwadde ekya kansa sukaali asima alusaz nebintu ebirala ebigwa mukowere mukulu tamala emirundi tubadde tukyayogera ku kinsonga ya, ya brian white brian white bagenda kumukwayatigatiga abawala gwowoleza brian white brian white nze ayina olozosingi hmm. mba mbimanyi era nagamba brian white bo kyebakola bo bakakka kakka hmm. yomu ku bantu abayonona eggwanga liri kubanga kapka yajja nga ze bamwerabira najja gaggawala mm-hmm. balina ekibinja ekikwata abagaga obajja mu sente tekati ngu ah, waliwo webayita jjuku mm-hmm. naye bwe bali munoonya bwebati ne sodo noyo supi webali banoonya bwebatiobnomubi mwebo bali tobalaba mm. waliwo jjuuko naye bwe bali munoonya bwebati abantu nebamukwata aliwulira <laughs> ate babadduka balinaniti abawala bamuwako obujuyabatwalanga eyo e, busonju nabatigatigereeyo n'abakuba emiggo baamala omulya kakati bob ine ekyamukola omubi hmm. yagendanga ewa pulezidenti atasabayo hmm. sente eh, hmm. nga yayagala mirimu n'agenda mwabo abasajja gweobayagala okwavuwala bagendemu bano nogenda omusajja nomugaa nti waye nsubula ebintu byange goloza nti enyumya namukwano gwo ah, ogenda okola gyosapulayi nga nga tukyasapula nga yabbi balina akamira mu mutwe abosente <laughs> bazimubbako ye yalowoozanga manye abantu balowooza mm. in many societies mm. anybody would like to have allies in government mm. tinina abanene mu gavument naye ate bo bano bwogendayo bakubbako kyolina mhm. eh. kiringa kati bolowooza nti pasta agenda kunyamba obago ne bakubbirabakolera mu makyaki ekyo mm. kakati brian white yensobi gye yakola era mm. nti nabagamba ti abaana abo abafunye sente nga bato mubaabulemu hamu tafaanana ba brian white yatega ah, sente azirimu yes mm. ah, gundi mbuga tafaanana brian white mbuga avuga emmotoka eziriko mbuga mm. esika emboga mm-hmm. naye ate mu mawulire tajja nnyo kakati ate brin wit ekintu yali akola kyalimu amagezi kyaliwo ekit mm-hmm. tiyefu you start charity organization mm-hmm. the more you give out the more balije bongere okukolaki okumanya okumanya kakati ye ekyamukola obubi yalumba abavubuka abaleetire mu seven nga n'ababbi mwe balembekera nabangaekizibu kyabavuka kiina okulemerawo museveni bakimubiremu ki esente nga bwenabaga nti bobi wine yali tasobola kubeera solovebo kuba bobi wine yali avudde golodmine mwebabbira sente za museveni ekitegeeza nga omuntu yenna azza okulwanyisa bobi wine bamulwanyisa genda obuze bebikulu bebikulu yavaayo nalowooza nange kankuba enkuŋŋaana nange kubanga bwoba ononya bavubuka <laughs> bebikulu mm. ne bobi wine mm. omwasingamu ne pasentegi entono nnyo kituufu naye buli idiya yonna bebikulu gye yaleeta bebikulu bamulemesanga okulaba pulezidenti mm. anti lwena muga nti bagenda kuttirayo ate nolo yagende bamulemesa okwogera e, why you are solving an issue nze nandi sikimanyi mm. abasajja abo ababeera n'abagagga ababba abagagga tomuwabira wa mugagga abaya muziga abasajja ababba abagaggabo they don't solve a problem hmm. no gweoyagala omugagga nga yagambye ekintu okikole munaku bbiri omulage nti osobola okikolaki okikola yona akimubbirako emirundi nga kumi okukikolaakati ekyakubya ba brin white ako bayingira mu investiment yababbi mubakolakibabbira museveni nebagyonoona nebagyonoona nebagenda mu bano bo balowooza nti bannaabwe bazze kubayamba no bogwe kino ekintu kya nebaga nti omuvubi tajja mulambo mu nyanja kakati tenembagamba nti ati that time ngaomwana akolebwa brain white kusente zangaba hmm. yalikozeeki muvubuka when did they say things kubanga byonna bibuuliriza mm. olutalo lwa brain wite lwalina balamu kubanga balamu mukiseera ekyo nga yekonjuti yokukima sente ewa museveni era kyoba olaba ti mm. nze tebankubako mm. nze nabategeera nti babba museveni bagenda kugwa ngaobujozi bwabwe mbubanteeka kakiiko akamawulire nga sente nolinja kuba mulinzi oyo mumasomo mulinzi gwakomya okunjuuka mulinzi gwotuuse kwagala kunjoka mmaze okujako pologulamu zange mwetunayinja omuve tereta omutwe ogwe ekijja kijje kakati abo babalamu hmm. abo bagundiaalimugundi eh, mhm. kakati bo nze nagamba brian white nti kyebakwagalako kukujjaku baserikale kuba abaserikale bo bakirabanga prestige hmm. nti alina abaserikale abakolaki myayavuteni soldiers at my home mulimu omuserikale mumotoka wuliraeyali eh, abalere ku kyalo mhm. kakati ate baabalala bakirabanga prestige mhm. prestigeas okubeera nowemundu neyemulisa mhm. kubanga kisinira kulebo kyokola gyoliko kakati newe bakimira abaserikale ewabrain white naliwo eh? nemugamba bage nti gwe what theyare going to do to you the moment they take the soldiers tebagenda kuddayo kukolaki bakubye okujja ku museveni nakuga nti ekyakubya eh, bugingo abasajja kabukidde ne bakagula kakube bugingo bugingo yagenda ewa pulezidenti ngaamuyise n'asabira ne gundi ah, ah, eh, nekyo ekizimbe mm. n'asabira nemutabaniwe kukuza amazaalibwage enkya ne bakalagira akafegete kakulubyaaundi sitapuligweva kunju ekufulu kuteremerako bajja kukavumbagira mhm. ngaekikubyabwe giyingo ensonga ezi yagenda ewa purezidenti namubuuza yuyanga pasta wadiwanti fulomumi namugaanze njagala ekintu eki kamwanti visit my church kasa teyasabayo sente zebanabaku gujingoleza yinza kuddayo anti nani byandize sabye era bandize bya era kyandi kyandize iyo kakati byonna bye bibi yanti kye ekyo mhm. ti yabba kakati seven insist nakali mali ya mugamba tatige president naga eh i remember i promised this young pastor to visit his church then nakali mali yo nakali mali yo namuga we are here for about 5 minutes museve najja katege na atule aba manyi aba manyi abantu na atulira dala nakalira kakati bane bakale bawoza ndi bujingo mm -hmm. gondi congregationi ye esingamu bavubuka mm. alese nebyuma ebyamanyi abadde ne kumukozi mm. kati agenda kukolera mukozi kampeyini mm-hmm. nebalyoka bakayola akasajja kwabukiddako kulibenebabaijingikati naye nga sikabitintumu okuba ekanisa yange hmm? nokuba ekanisa yange wabukaddaddamuyeokusaga addamunaaayakuba eh, ate kati bamulemeseza anti mulamuzi yagambi bagambye nti balonza natabaganya amaka ate abagala divorce balironza agabanya bintu kati bya divorce byagaanyi anti wekikiri kati ate ono muwala makulu agenda kirabika nti bagala kimulekako nti ali mu bwenzi ekyo kitegeeza aliwo munene amukuba divorce kati yafuanti kakati bweri kooti yagambye nti mugende balonza simanyirwere abatabaganye kubanga tewali nsonga waliwo pasa ate atagulla obufumbo tewali naawe nanti n'omukazi oyo teyali mu bwenzi tagenangako mubwenzibugingo mulemesa haumera abwahadi bano bagundi bayawukanye babirugesi bayawukanye kubanga bagala okwawukana naye ono omukyala kyayagala obufumbo bwe banadini bameka bawukanye mugundi zaabenolaba nti e- e- e- holo archbishop yayendera mugundi nogaa nti ekyabugigo kinene nnyo bujingo bamusiba kumusiba archbishop yayendayo bwenzi eh. bujingo kimanyi ti yakululira ddala nakuba ah, newaka eh, eh, andi nkubuulidde divorce nembuka tuliki divorce jeri but it depends on what not ah, divorce sinira ku bwenzi kazi bwe yasaba pamu divorcing neba wamala nambuza nti kiki nti yankuba naga nti kerezia tewagira kukuba naye tukuba obukubi ekimulite tumubuuze ekikukubya kiki kuba mhm. baali bategedde nti ayina omusiraamu ate kati bwaba kukyuka mu diini afa okukusamu aba katuli kibaali muse tozanyiranga ku diini eh? thats why fo myamu not a model of anything nze siri modo kazibwe omwana wa kerezi omwana wa maria hmm. aba kukonvati nga tuyizira mujogola president yamujja ku bwavaisi it was pressure from the catholic charge obadde modo ate kakati okyankalanyi obakulaba namusajja musiraamu kazibwe yagamba nti abasajja abakomole babakyafukereziya naye nekikolaki mm. <laughs> nekimulemezaako mm. teri kugatululwa naye haumene kereziya gatuludde abantu bamea balina kooti yabwe gatulula obufumbo bagatulakakati mhm. brian white nti ye ekyamukubya etteeka siryerino myayinowaayo nti brian white baatumya n'omuwala okuva e germany akoleki anti omu ku bawala aba alijyatigatiga nebagamba hmm. nze nkubuulira tiati thati time ngaomwana wokukola ewa brain white kwagaba sente anti naye yafuna advantagewen eh, eh, eh, kyenabagambye ti omusajja oyakulira akakiiko kebyokulonda byabakama yavunaana besige omusango gwokukwata omukazi nga waisa emyaka egyo tiguliyo kubanga kutta omukazi bulses forceful penetration swago nga mulwanagana nakwaulaobagonda mm. kakati ye besigye nkovu ki ezasigalawo singa besi eh, ngaina amaanyi ago mm. agaleka bwenkovu mu myaka ebiri singa bwini atambula singa bwini mukazi watambula singa simulemakitegeeza <laughs> ti this case mm. eyabya mukama kyobulankugamba nti olwokuba museveni yayina abamukoleramu besi gye yali tasobola kusirika ngaomusajja yamuteekako omusango gwokukwata omukazi namuswaza nga bamulonza okubeera kyamanwereketo komission yali tayinza kusirika ekyo kyenyini kyali kikulaga nti besi nono baali bakolagana hmm. oba besi yamulekawo tubulaka mairu himu ah, gwekyo kikkiriza ekitegeeza eh, balekangabo bana abasajja ate bobwai nabagambamulisabulaiwaiti yagwamu kati ate kati batukiza wakyo kagala ah, okumutawa ate etteeka teribeera lisogulesive etteeka teridda mabega bano etteeka lyebabadde baagala lyabadde rimu hmm. nti olwokuba bafesinga omusango gwokutukuulamu ebintu bayagadde bagambe ti mudu eri mu uganda abasajja hmm. bali babagamba ti bwemuba temusse mirundi mirundi nasigala ngaakyayogera kesi yamwe ejja balemerera kiru the agitation in uganda the advocacy in uganda mm. kakati bagamba no bulingi ero temukirijjukira mm. nti omukazi oyo kakazi akali mu heref kali kaleesa etteeka mukabineti nti balejolazinge okugaba ebintu ebyo nga kyebanoonya kutta musango guno nti yes fe twakikola naye we are just ahead the mood in uganda is that our business we carried out an illegal business at that time kati eri mu mateeka eh, anti kakati eri kibayamba mu musango naye ate kati brian white yagiza omusango guno eh. etteeka terinaibalimukwatako si kyebaaliko bano abasajja bwebamala okusuuza kyebaagala hmm. nga badduka nti kasolo bukedde yamukubako nti kasolo abakumi bakasolo basse omuntu naye nga baagala kasolo mu kulonda bamusibe kasolo ne muyamba ebyuma byange ne bibakwata nga baagala bafune n'omuwala omuto bamumuteekeko nti yamufinyisiza olubuto kaakati gwe omwana ono bagenda omuzanga kasolo ali kyekyaba nkyayise nnyo okubaladumbadde kuba mulina emitima mibi nnyo kaakati okulonda bwekawuganga kasolo bamuwangudde omusango okutta omuntu ogulabayo sikuwulya nayes wekiwano neegundi bwe baamukola Eh, ah, gundi kasujja mm. kasujja yali mwerekezwa komisyoniyes mm. matembe namulwanyisa mm. matembe yemulwanyisa yali asinzamu n'abantu abangi nga balwanira kukuba bululu matembe ngaalina kampuni yekuba obululu nga aliwone gwe balwanyisa omulala mm-hmm. kakati gundi kasujja najje ye akola amateeka kampuni yaba amatembe nebagikolaki nebagifuuwa kakati nowati amatembe diidi nebakayalinga omusajja oyo omusajja wakakookolo oyo yali muganzi wa nandawula e, e, ah, omusajja mm, yali nga akubana bakaba banne nga ayina efujjo lingi nnyo mu judiciary bamuyira lwakukwanaaso eh. sikasuja ah. yakuyira asidi era kasujja omuwala oyo nandawula na oyo omusajja bamuwa okulabira okuwa akakiiko sente zebyokulonda hmm. omusajja agamba kasujja kasujja kyalinana buyinza kasujja alinamu omuntu omudereeva we hmm. omusajja abagamba nange galfrend wange talina mulimu nandaulakugendawaes no kakati bamatembe sendawula yali minisa wa heres hmm. wa finance n'aleeta etteeka nti omuntu yenna eyafuna obuvune nga bwefunidde yekka gavumenti egenda musasulira ati that time omusajja oyo yalinyanga enyonyi nagenda esouth africa bamujanjabeki okumwokyasibi mm. kati matembe obulokole bwabwereeri mumatembe mm. nebatula noyo omusajja nebamugamba nti gwerumiriza kasujja fe kasolumiriza kasujja nebamugobawo fe tujja kukolaki eh, tujja kulagira bakujjanjabe era mujjukira nti omukyala owa saidi naye mujja kubonaabona temuyinza kujoga bantu bwe muti enkobolewe mwetuuse <laughs> okujoga banne mudduka kasujja ali musajja mukulu mm. nze natulako n'omusajja wakakokolo oyo nemubuuza mm. nti naye ddala kasujja yakokyasiti mm-hmm. naga nedda nembuuza nandawula nedda kasujja waliwo omukazi nga bamuyita saidi bamuyita kuteesa yagamba kasujja ntigowa ebikyasa naye nemukikola nze gwe mukazi gwe singa temuyina baana mbabuliramu abo abaana kyembakoze bakituuseeko nze sisaaga ate nkuyingiza ettaka munyini obujozi bwabwe hmm. kasujja omwana we yafumbirwa hmm. naye nga amawulire gakuba kasujja olupapula lwa new vision hmm. nelukuba naye kasajja ako nako kafulumye kalindiddeko asa mutwe olupapula lwa new vision <coughs> lukuba amawulire hmm. nga lugamba nti bakwatirawo abakazi when kasujja was sacked from the electoral commission omusango gwa kasujja gufa kankubuulire okumenya abasajja bobabbi eh, akakiiko ako bwekali olabawo hmm. okuva ku polisi eri waliwo polisi trafic yawo eh, eh, okutuuka kwerekeza komisio hmm. ekyapa kyali eki ekyapa kyettaka nebakitemamu ebyapa ebyo kakati wanebaleere katwakomisoni bagala batondewo waliwo omuwala bwayagala okugulawokyebakola bagulanga hmm. abakazi nebakalumba akakiiko abefudis mhm. nebagaa ti akakiiko mukajjewaabwe nebagala babasirubala if the kakiiko is being attacked in the city mhm. ate mukatwale mukyalo bajja kukokerayo naye nga science oyinza omutegeera nti bajja badidde abakazi abo bagundi tuli nayensejja babonyabonyonyoemukozesa ku bantu gemukozeseza kubantnemukomera nemukuba sente nemukola muyina emitima mibi temuli balokolenoti balokola atoaakulose mulokole ni gavumenti <laughs> kansooke nkozi nos message ono akugambye nti no sebo lwaki pasita senyo nga akozesa erinnya lya purezidenti okujja sente ku bapasita banne era lwaki nakale bayita mukwata bebamu akyobuuza ah. hmm. wat exposes senyonga hmm. nti yagabanga liriifu hmm. ezifananaerekezo eza national task force task force bweyagala waziina oyo senyonga yetaka okukwata bukwasa senyonga avuma atya banne omusajja gwe bakwata ne bamusiba mu kkomera mu amerika hmm. nti yatudde n'omuwala omuto n'amutiga ati hmm. he was late acquited senyonga has no morals senyonga yeeyisaako nnyo nti amanyi museveni yamulabirako amanyi bano bafere senyonga amanyi bappi yes yalina museveni agi ah, waliwo bapasta waliwo njabakubira senyonga buwunyisimuseveni yagendayo wa senyonkuulidde e, era ayina kateekako kakola atya uyo senyonga tetalina namaanyi senyo nga nze namufunyanga nekisaawe kyekololo ngaate ababbi tebakisobola paka luyanereegamu katinomukuba senyonga talina mol authoritykuba bapasita banne senyonga talina mumwigati mube mugubira eddala oh. ye senyonga mirako zakola gyeziri aleeta abantu abo abalema bonna n'abatuuza awo n'abamana emmere ye mirako ze ziri ruddawa talina mirakozi takola byamagero nowera sinyungirize ekkuni mwana eyitaku okuba <laughs> obukubi abalokole mwegatte mumukube talina eh, eh, ndikuba polisi eryawo hmm. enibulekangeti the polisi era bebakakwaga bakakanda hmm. kakanda ekikati lwakita nakajiri kyali mulisa akakanja tbagala nyo akola mubabbaaekawo mhm. mhm. gundi mhm. senyunga bakangira bwere talina kyalina mpewo kakati nakajiri atuuka tugamba nti kakanda muanti ngagalo kakanda alowooza nti akola mu state house naye kitegeeza era yamuyambisanti kyaki zammwe mwazizimbira ku kabampaane nti oyo akulaowa saidi asomera wakayanja mm. kakati bwoba oyagala okukula mu saidi mm. wasize wakayanja nali nakolanga kugundi yakayanja sikolayo ngamba yamba buyamba nagamba mm-hmm. tayogerako dairekita wa saidi yanyamba nyo mubizibu twale twala kativiko twale embu <laughs> nabalukawo nangendagirwanze eh? abo bonamba manya abo bapasita nga nakubya omuka omuti wali yasigala wa ono agambe nti mwe bali kuweereza juzi nalaba muzeeyi nga mukambwe ku bumeme lwaki teyabakwatako dda kuba mu ggwanga eh, baluddemu jyuka emukono ande nkubuulira mm. nti nkugambye nti 400 million mm. gitutu has once you gazette an instrument nti bodi ya reya evuddewo kubanga nedda kitutu tujja kukwata nebwonookolutya nebwonojjawo boodi kitutu ojja kukwatibwa kakati abo bazanya buzanya bugundi bweti nti pulezidenti abantu beyalagira okukwata kitutu yabadde n'omusaala ogw'omwezi guno yabawadde Atenga wala gira ndaba ate nga balagirade bakwatibwajja kukwatibwa kitutu kitutu ajja kukwatibwa ate kwese. balima ekwese mpaka tetwafunye mm. Awanule bango tumumanyi biden gasaakuteeka ku lisiti awanula ebbango amanyiddwa kati awanula ebbango amanyiddwa kati kwa ku lisiti kitutu nti obye sente ezagundi nti bano nti kitutu atanyidde masanyalazi kuba bino ebyana tebikola kyobulaba nze i support the americans 100 mm. percent mm. why the domestic system has failed we need foreign intervention eyingirewo eyingirewo etase mbira era kakati mbabolera nti with the dish of kuba bachikole kenya anti domestic system eganye o seven it again in the foreign intervention kenya hmm. bada mu kwetema kasaba kwata luto ne bakwata ne bukuru ne bakatwale hege mwashishi bada mu kwetema liola bi violence kenya muzeyo bana mutwala nako mawo nabano kababa yole oba bali kikumi oba bali bameka oba biri bibiri babayoole tewajja kuddayo okukola violensan mu biri abiri mukaaga kakati ono agambye nti waliwoabatigidde ah, wetubatwika hmm. ebbanga ly'obujozi n'obusuma biden yali wanuddeyo kakati o kitutu ajja kgenda naye bamuteekeko sanctions kuba kakati kitutu ayagala tayagala tayagala eri boodi ejje mhm. kuba banne sente zebabba tayagala bazikoleki hmm. kakati ayagala mbwagigate kitutu nja kukuba bakutwala ekitutu lebanakutwala mukomeoyinza kudira bantu masanyalaze noba 400 million dollars bazetegeso ziba nkugaa nti alwana nabo nagalabye ku byuma byange nga gali kigende ekireka mm. gafuuza fairo gagezeyo <laughs> nga gundi ngaakola otaliyo negazijjayo fairo kakati bagamba zizonewonolimeninge fairo iswithi nakalim ebyo byonna byamutuuseeko dda gasajja mu njaba baabi wamu njaba ba naye kitu tuye tujja kufaafaagana mhm. teri mubbi ajja kusigala wano kakati ono agamba nti nno bamujja tutiisa nti waliwo abalowooza nti no jono muhoozi tali ku lisiti yabamerika oli waabwe bamwetendekera twali nnyo njawulo wakati wa amerika ne bungereza tegeddeyatusinga mm. one responsibility hmm. nti mm. were the commander of the special forces mm. me what i know nti balimba president nebamulimba nti abaana bagenda kwokya ekibuga mm. besi yaleta stole eyo nagiwa wa military intelligence nagiwa nowayiso mm. and theyare going to face different measures bo balimba president kakati bonga kyebanoonya kuddira kibinja ekyino ekyamuwoozi kyadongera mm. bakezenyire mu ddate kuba aliwo directly nti watta yes. ne feri oba to control mm. bali abazungu bagezi mm. nti as commander of that special forces that unit he takes responsibility because of the mistakes of these people but were they following his command asongole dout era abekibogezaako kati bagezaonebagamba nti abalwana ba mu state house balwanira busika mm. kakati bakuba nnyo omuhoozi era you will see a number of negative stories about mukozi kubanga ate ono abadde avuganye nnyo yo ate abamerika bamusibidde eddala ajjiribwa kati alina kudda ku faamu ye kulunda nti ah, ye yakubiddwa mhm. abadde alwanira obusika abwagala ennyo ah, ah, ye tumuwonye kakati ye agenda kudda wuwe kulunda mbuzize nante kale eh. kale omulundi omulabi wa hgtv programu yaffe etala bwetyo bwetambula ngenda kuta amasimu gwe mbulangu ngenda kuta amasimu mugenda kuba ku simu noti musanvu noti taano eyange eh, enyingi mugenda okubako nsanvu mubiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda mugenda okuba essimu oze mukulutaamala emirundi ebibuuzo mu mugambe wabula nyongera okukujjukiza nti no gwe omulwadde wa <laughs> sukaali omulwadde wa kansa omulwadde wa asima omulwadde wa puresure omulwadde w'amagumba omukulu yatuvumbulira eddagala ndiranze wano emirundi n'emirundi mwe munaagaana okugendayo okujjanjabibwa mugende babajjanjabe mukulu tamala emirundi omukulu teyawona bulungi omukulu yawona kale mugende babajjanjabe mukube ku simu noti musanvu noti emu kinana mu musanvu nsanvu mwemu kumi na mukaagabakukuule akubirawo nesimu alimugwaiwiki eno nga tegenze bulungi mugagende nze munange nze sirwala